Wait. Para di magwala yung bag ko. Ganun pa rin. Naka-record ko. Third ka, fourth ka. Hmm. Pangalawa ka. Parang mabidyo kita. Kung di mo ako naiwan. Kung naiwan mo ako, yari. Oo. Mawala ka sa video. Nakakatakot kasi pag wala kang kasunod sa harap. Nakakalito yung daan. Kasi pag may, meron kang kaharap, makikita mo yung iniiwas niyang ganun. ako masaya ko naman ganun. Ayan. Mas, mas bagal ako mag-react eh. <laughs> yung ma- malapit na sa, hindi ako makapag-react Pero masarap din yung ano, wala kang kaharap. Oh, mas okay mo lang. Ano, kasi malapit. Kitang-kita mo. Makita mo yung ano eh, kung saan ka pupunta eh. dati dito, buti meron Sige, yan? Ay, yan. Hindi, hindi pwedeng hindi. Wait! Delikado to. Sumabit. Maiwan pa ako eh. Oy, putik. ah. Ngalay na yung pa ako ah. Hindi napapadyak. Ay, samba. Putik na lito ako. Oh. Game. Ay. Sam Ay, putik. Nakaka Nakakalito. Putik na yan. game. ah ayoko na ng climb <coughs> ah. Pinupulikat na ako. Ah. ah. minsan na dito Hindi Ha? May ko ano, nakuna na ako nito. Oy! Ang bilis pa ng takbo. Eh, alam niyo yung kahoy sa gilid? Ah. Yung may pakayon. Yun. Pinupulikat ako, ayaw ko na pumadyak. Oh. Ah. Kumukuha sa camera pa eh. Tara. Tara. Tara. Ah. Malinis yung pagka pagkataob ko. Wala, wala. Ah. Wala. Umikot. Tumama yung gulong ko sa skid. Ah, hindi ka nakapag... oh. Game. Ah, okay lang. Okay na? Let's go! Ha? Wala Tumawid na? Wala. Wala. Ah. <laughs> Umano, ano? Umano, di ba, nag-iiskida. Yun sa, di ba, yung pinag-iiskida nyo yung madalas tumama sa puno. Sobrang bilis, tapos yung skiddy, yung grip, hindi tumalab. Dumiretso ako sa puno ah. Sino ka ako puno? Oo. Shit, ala sugat ang sugat. Ah, pero malinis yung pagkatawag ko. Sa pre, ikot ako dun. Sa Wala. Oh, yung camera ko yung naalala ko eh. Pero mali, hindi naman talaga yung impact yung pagbagsak ko. Ah, parang ah. Layo po yung sila. Nauubos yung oras nyo kapag eh. Ang ganda ng laki ng tapo. Buhay na buhay. Ah. Sayo, paano makita yun, Sep? Sep, paano makita? De, pangit pala mag-skid doon. Yung sobrang skid. Sobrang. Nakataob na ako. Tabling ko. Hindi ako nakuha na yung yung skid ko eh. Nung bago ako tumaob. Panood nga din, paano natumba siya. Naka hindi ko malayo kasi eh. Ay hindi yung kaya na andyan. Wala ka nun, hindi, hindi ka na nakasunod nun eh. Yung kay, yung sa'yo yung parang malala yung taob mo kasi. Malala yung taob niya? Mabilis kasi tayo. Oh. Bilis ng takbo. Ikot talaga ako. Mantikan ko pa sang mabanggaan. serap kalau yang gitu